开始了，看这个影片啊，其实我很不想看，因为在看这个影片就在看我怎么输的，我怎么失误的，嗯，这就跟那个下围棋一样，就是你输了以后你要复制嘛？那个复制是一个很痛苦的过程，因为你要再去体验你的失误，体验你的失败一次这样子，啊，但是我还是要把这个经验把它分享出来啊。 看，后面那个是欧风车队的。你看他顶到我，他的前板都顶到黑黑的。哦，我真的是，啊，你看，看，一直推，一直推，加减推。你看他有，他有后面在跟他的时候，你看他也会慢下来，他也会紧张。我想讲的这个就是因为这个是车队的策略啊，是没有办法的。我后面是欧风车队的。那现在你看回去前面，这两个也是欧风车队的。 你看，我光被夹在中间我就饱啦，对不对？是吧？嗯。他们要过他们彼此啊，都比较轻松一点。哦，如果我们要过的话，可能真的， <laughs> 但是真的要怪自己啊，不够快。啊，也怪吉米，这要怪吉米。为什么他那天闹赛？ <laughs> 没人帮我卡粉，没人帮我掩护。 所以拍这影片最主要目的是真人呐，好，懂吧？就是希望大家哎来加入 P D D 车队这样，然后大家可以下场，懂吗？人多嘛，是不是？我们就可以，对不对？但是就是经验呐，等一下你就会看到，就是 <laughs> 我人生中啊、 <laughs> 第一次，等下你看就知道了。但是你看我就是。 努力吧，努力跟努力跟努力跟，好，这就是那一天决赛下雨天完以后，就是干地的那个画面啊，就是这个就是最后的比赛结果。我从这一场比赛，我真的学到很多东西，我真的学到很多经验。嗯，真的来了，你看，他从旁边绕过来，你看我。 我我被旁边卡住，你看旁边那个后面就跟着过了，然后你看这方科技已经回回下去了，你看我就在终点前一次掉了两位，嗯，然后小品是个很绅士的车手啊，他也跟我这个这这个就是拍谁，我是觉得这没有什么啦，比赛就是这样嘛，对不对？是吧？他也没做什么不对的事情啊，啊，这就是比赛。嘛。 所以这个影片是在真的，对不对？真的就是赶快，赶快加入我们 PDD 车队，是吧？然后对吧？大家一起跑，这样才会有僚机，对不对？是不是哦？才会有策略，才会有战略产生。OK，唉，好了好了，不讲了不讲了，就这样了。